სამწუხაროდ ამ დღეებში შესაძ ჩვენ უკვე უკრაინისკენ მოგზაურებოდით კიდევ ერთი ქართველი შეეწირა აქ საომარ მოქმედებებს გიორგი ჯანელიძე მინდა იმედი მქონდეს რომ აღარ გაგრძელდება მსხვერპლი და ეს პრობლემები მოგვარდება მშვიდობიანი გზით თუმცა ჯერჯერობით ამის ნათელი პერსპექტივა არ ჩანს ჩვენი ვიზატის მიზანია გავაგზელოთ ის ძალიან მეგობრული ძალიან სათანამშრომლო ურთიერთობა რაც გვაქვს ჩვენს კოლეგებთან, უკრაინის რადას წარმომადგენლებთან, გვექნება შეხვედრები ამოსრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასე რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ორი ქვეყნის ორ ქვეყანას შორის ჩამოყალიბებულ ურთიერთობებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინა და საქართველო ძალიან მალე ერთად გახდება შვიდობიანი ევროპის ნაწილი.